خلود has arrived طبعا اليوم بتكلم معاكم عن what's on my iPhone 11 Pro Max so let's go طبعا تليفون استخدمته قبل iPhone 11 Pro Max كان iPhone 7 طبعا الشاشة ما كيف هذا الايفون 7 طبعا عندي اياه للحين ما بعته ولا رديته ولا شيء لاني استخدمه بعدني استخدم رقم الامارات هني فياس ماي فريندز طبعا هذا تليفوني حاطط له الكفر فخلوني اشيلها لاني اعلق تليفوني اول ذا تايم اعلق تليفوني كل مره احطه هني ف اوه يس ذس از ماي فون طبعا ماخذ ال green وخلونا نشوف شو اللي في تليفوني طبعا اكيد تبون تعرفون Let's go! so يلا خلونا نبدا طبعا بحط لكم اياه في الشاشه هني عشان تشوفون انا شو جالسه اسوي شو الاشياء الموجوده في تليفوني so let's go طبعا اول شيء يالسين تشوفونه اللي هو اشياء موجوده already في التليفون طبعا ما يرقم ان عندي 3000 آه، و 33000 آه، مسج آه، ما احب اشوف ال messageات مالتي وايد بس اشوف ال important ones و ارد عليها بس ما احب اشوف الاشياء الثانيه لان ايميلات تافهه ف yeah المهم خلونا نروح لبعد هذه بعد اشياء موجوده في التليفون فما بتكلم عنها لانها كلها موجوده في التليفون واشياء تعرفونها فما له داعي اشرح عنها اول شيء براويكم السوشيال ميديا اوكي طبعا في ال social media عندي تيك توك انستغرام واتساب يوتيوب سناب شات فيسبوك وعندي وين تو بوست و 360 تو توك وعندي جولد ستار تويتر آه وحق الانستغرام ال analysis وميت اب so خلونا نبدا من البدايه تيك توك طبعا ما تنسون تضيفوني في التيك توك اتوقع كل حد عنده تيك توك وتعرفون شو التيك توك فما ما له داعي اتكلم عنه ف ضيفوني الانستغرام مالي هذا فضيفوني في الانستغرام ما تنسون تضيفوني في الانستغرام وطبعا منزله صوره جديده كريبي <laughs> بيكتشر شو رايكم بس آه، وعندي واتساب طبعا اكيد كل حد يعرف الواتساب طبعا اتكلم مع اهلي في الواتساب و my friends اللي في الامارات لان هني في امريكا نستخدم طبعا مسجات فما له داعي نستخدم الواتساب آه، طبعا اليوتيوب اكيد تعرفونه فما له داعي اتكلم معاكم عن اليوتيوب احنا الحين باليوتيوب so yes friends سناب شات ضيفوني على my سناب شات my friends فيسبوك وعلى الفيسبوك طبعا ما تنسون تضيفوني على الفيسبوك هذا اكونتي يس وين تو بوست وين تو بوست هذا يقولكم متى آه، تسوون ال post مالكم تحطون مثلا تنزلون بيكتشر او صوره في الانستغرام مالكم طبعا وايد احب هالبرنامج لانه يقولكم بالضبط متى يكون في نسبه المشاهده عاليه فيراويكم بالضبط يقولكم آه، متى الوقت المناسب اللي لازم تنزلون فيه لايف 360 طبعا ما بفتحه لانه بيبين location مال مال بيتنا ف <laughs> ما بفتحه بس لايف uh, 360 نزل تكلمت عنه قبل في, في فيديو قبلي آه، كنت اقول آه، ان اي مكان تروحونه او اي شيء لازم يكون عندكم لايف آه، 360 لانه يعرف وين مكانكم بالضبط طبعا لازم تخلون حد من الاهل طبعا يكون عنده هالبرنامج وعشان يعرف انتم وين رايحين وين رادين. تو توك تو توك وايد احب هالبرنامج لانه for free اتكلم مع اهلي و my friends طبعا اوكي خلينا نروح اللي بعده جولد ستار I think جولد ستار انا نزلته هنا عشان اعرف شو ال events الموجوده طبعا انا حاطين هني في ال social media I have no idea ليش بس انه يقولكم شو ال events الموجوده في المنطقه اللي انتم فيها وغير شي يقولكم الاسعار طبعا تقدرون تشترون من هالموقع ال tickets آه، وتكون الاسعار رخيصه اوكي تويتر guys you can add me on my تويتر too آه، طبعا تويتر ما استخدمه وايد بس يا احاول اني ارجع استخدمه يعني نفس الناس الطبيعيه <laughs> اوكي آه، ضيفوني على تويتر هذا اكاونتي وما تنسون تضيفوني اوكي ليتس جو اوت مال analysis هذا الاستوديو يبين لكم آه، نفس الموجود طبعا في اليوتيوب بس هاي يكون موجود حق التليفون لانه ما يبين يوم تدخلون على اليوتيوب مالكم العادي ما يبين ال analysis مالكم ميت اب طبعا اتوقع تعرفون شو الميت اب الميت اب يكون فيه groupات تقدرون مثلا تشاركون فيها او ان تروحون و تو ميت نيو بيبل ولا مثلا تسوون اكتيفيتي كلكم مع بعض وصان اوكي خلونا نروح للي بعده اللي هو actors life طبعا حياه اوكي المهم هالصيبة شو يسوي طبعا في سينز اوكي للاكترز في سينز ترومون مثلا آه، تحفظون هالسينز وبعدين يو بوستد وايدين من الكاستنجز او الايجنسي يشوفون ويشوفون منو ذا بيست وان اوكي ويحطون مثلا يحطوكم بالتدريج منو احسن واحد ل آه، تقريبا ممكن 10 طبعا ما تاخذون جائزه بس انه يروكم للناس فور لايك اولموست ا مانث الابكاست شو موضوعه خلوني اقول لكم الابكاست هو casting آه، يكون مثلا يوم يعلنون عن اوه احنا اليوم نبى مثلا ممثل آه، يسوي مثلا مثلا فاني فاني اكتر او مثلا يحطوا لكم breakdowns ويقولوا لكم يعني هم شو يبون اليوم اذا كوميرشال او لايك انه كوميرشال او انه مثلا مشاهد تمثيليه بس لازم تسجلون تحطون مثلا صوركم وتحطون آه، فيديوهات وصور اوكي اوكي اللي بعده cold read cold read طبعا هالبرنامج يساعد ما لازم انزل ال version الجديد هالبرنامج طبعا يساعدكم في ان انتم تدربون على ال cold reading ان تسوون ال file مالكم السكريبت مالكم اوكي وتقرون يعني تحاولون تسوون cold reading طبعا cold reading هذا it's a whole ديفرنت لايك steps ما اقدر اقول لكم اياها هني اذا تبون تعرفون عن فول بريدنج وتبوني اسوي لكم فيديو عنه بسوي لكم اوكي الاي ام دي بي برو الاي ام دي بي برو طبعا حق اللي يمثلون اوكي اوكي خلينا ندخل my page انزين so so, نفس ما تشوفون اسمي فوق وحاطه شو الاشياء اللي سويتها قبل انزين فهاي حق الناس اللي يمثلون طبعا اكثر شيء هاي الاشياء ما ادري اذا بتفيدكم ولا لا ف يس ماي فريندز اوكي وساج افتر طبعا SAG-AFTRA حق اللي يمثلون هني في امريكا طبعا هاي البطاقه تكون حق اللي يمثلون في الافلام اللي هي تكون ال union jobs مش ال non-union ال non-union ما يكون عندهم SAG-AFTRA أه، طبعا عندي two IMDbs طبعا هذا ال IMDb الثاني Okay, let me go to the next. ميمي طبعا آه، تنزلون في السكريبت مالكم تحطونه او تكتبونه اوكي انسايد اب وبعدين يتم مثلا يقرا معاكم ورن لاينز رن لاينز also بعد نفس الشيء طبعا يو ريكورد اوكي يو ريكورد باي يور سيلف تقرا السكريبت كامل وبعدين آه، توقف يوم يكون مثلا line مالك لان في بعض الناس يحبون انه مثلا يحفظون lines مالهم وما عندهم حد يساعدهم فالاب هذا يساعد آه، اوكي شو بعد عندي اكترز اكسس اكترز اكسس طبعا نفس آه، نفس البرنامج اللي قبل تكلمت عنه ال Actors Access طبعا يحطون فيه بريك داونز اوكي انه يطلبون ممثلين او كوميرشلز او في short films او feature films ويبون ممثلين يمثلون فتقدمون عليه وتحطون صوركم تحطون فيديوهات مالكم انتم مثلتوا فيها قبل اللي يسمونه demo reel اذا تبون تعرفون عن هالاشياء ال details let me know guys okay MasterClass طبعا هالبرنامج يكون فيه ممثلين مشاهير اوكي okay, مشاهير مثلا رايتنج سينجرز اند سو اون اوكي حيل يتكلم يشرحون طبعا عن يعطون نفس مثلا دروس اوكي okay, وهالدروس اللي يعطونكم اياها um, تكون حق الاشياء اللي تبونها مثلا طبخ وات ايفر اوكي بس اسعارها